みんな、明るくて暖かい。でも、なんで私だけが寒くて、暗いところにいなければならなかったの。お姉ちゃん、痛いよ。もう、これ以上、痛いのは嫌なの。 殺してやるはい寂しいのはもう嫌だ私を置いていかないでどうして連れて行ってくれないのお前らもこの痛みを に帰りたい羨ましいあの人たちがおかしくなるくらい羨ましい羨ましすぎて我慢できない